Frances Cohen, Fisher. Qu'est-ce qu'elle veut Ça fait longtemps qu'elle cherche à introduire quelqu'un dans ce sauna pour espionner les Nichines rouges. Elle veut savoir si tu peux mettre des mouchards sur les lignes téléphoniques. Si c'est pour Frances, évidemment. Et voilà. Beau travail, Fisher. Voilà pour la première ligne téléphonique. Qu'est-ce que c'était Occupe-toi des autres. je comprends même pas ce que tu dis. Rouille toi s'il te plaît. Qu'est-ce que ça pue ici Tu parles Il y a dû y avoir un problème avec les égouts, c'est pas possible. Et le pire, c'est que c'est pareil à l'intérieur, au sous-sol. Quoi Ouais Un problème de fondation, j'imagine. C'est pas censé faire ça, si Pas que je sache. Logique. Dès que c'est plus sous garantie, ça commence à déconner. Et pas sûr. Ça pue. Ouvre l'œil. N'oubliez pas qu'il y aura des civils dans le sauna japonais, Fisher. N'en tuez aucun. Je répète, aucun. Je serai prudent. Soyez même zen. Pensez Gandhi. Bien compris. aucun doute. Pour moi, ce sont des hommes de duplex. Qu'est-ce qui arrive à la lumière C'est logique. Doug sait se faire discret quand c'est nécessaire. Vous allez devoir accéder au bureau pour voir qui Shetland est censé rencontrer, Fisher. Allez au nord de votre position. Passez devant la réception et montez à l'étage. J'y vais. pourquoi c'est éteint que c'était Qui a éteint la lumière Sortez de là et montrez-vous Il n'y a rien par là. De toute façon, il vaut mieux qu'il n'y ait rien. Je sûr qu'il n'y a rien. piège. Le type est fort, mais pas autant de Shetland est prévu dans les bains privés à l'arrière du sauna. Qui doit-il rencontrer Apparemment, les nichines Rouges. Cohen avait raison. Le propriétaire des lieux est impliqué jusqu'au cou avec la mafia locale. Hmm, ça ne ressemble pas au style de Shetland. Tant que tu n'auras pas trouvé du solide indiquant le contraire, ça tient la route pour moi. Je continue de chercher. Ces deux-là ne sont pas des Displays. Ce sont des troupes d'assaut de l'ISDF. Qu'est-ce que l'ISDF fiche ici Peut-être que les nichines Rouges ont vendu Shetland à l'ISDF espionner la Réunion et essayer de découvrir ce qui se passe avant l'intervention de l'ISDF. Il nous faudrait essayer de J'appelle tout de suite l'amiral Otomo, afin d'accorder nos violons avec lui. Qu'est-ce qui ne va pas façon, c'est fait. Fantastique, Sam. Cohen me dit qu'il n'y a plus qu'un seul mouchard imposé.

Qu'est-ce que c'est C'était la dernière ligne, Fisher. Cohen te remercie. Dis-lui que c'était un plaisir. Est-ce que je rêve ou bien Oui, chef Vérifiez les plans. Il y a un conduit d'aération qui débouche juste dans la salle de réunion. Et l'ISTF me rend nerveux. Vérifie qu'il n'y a pas de matériel de surveillance dans le conduit. Tu veux Oui, chef. Et fais vite, la réunion va commencer. Tout de suite Lambert, l'ISDF est dans l'immeuble. Est-ce qu'elle a agi Tout va bien. Live toujours pas contacté autour. J'ignore ce qui se passe. Une petite minute. Oui, ça fera l'affaire. Je vous dis que nous avons tout vérifié. Aucun risque. Seigneur, Lambert, l'ISDF n'est pas là pour abattre Shetland, mais pour le rencontrer. Ce sont eux, ses partenaires. Bon oh, Dieu, restez où vous êtes. Il faut plus de détails pour les chefs d'état-major. Ils ne sont pas là. Nous n'allons pas vous suivre dans tout cœur jusqu'à... Oui, d'accord. je vous livrerai sur 10, c'est vous vous fichez de moi, il faudrait être fou pour les télécharger sur un réseau public. Que comptez-vous faire Allons, calme. Vous avez raison, mais je ne suis pas fou. Les hommes nous ont installé un réseau fantôme, indépendant d'Internet et totalement sûr. Alors, asseyez-vous, vous aurez tout dans 4 minutes. Calme. Lambert, laissez faire, Richard. Ramassons les morceaux dans son sac. moi ça, je connais vous. Défendez votre honneur pour couvrir vos mensonges. Alors je vérifie le compte bancaire, on se tire dessus tout de suite. Tenez pas, faites sous moi Ah, non, non, on, peut t'arranger. On passe au plan de est en route. Bien, personne ne doit passer ici. Bien, monsieur. Fisher. Shetland doit mourir, je sais. Bien pensé, Fisher. Je dirais que Shetland est permettant d'organiser ses troupes. Pourquoi place et accomplir leurs objectifs sans même savoir quel est le plan d'ensemble. C'est ça Exactement. C'est plus ou moins l'inverse de l'attaque de verre de Nicolas. Repliez-vous Confirmez. Il Tu ne sauras pas quoi faire de moi si tu m'attrapes. Alors pourquoi me traquer Mon Dieu, Fischer Shetland a placé des bombes dans la salle de la chaudière. Vous devez les trouver, et vite Les sons font ce qu'ils veulent de toi, Fischer. Pour tu n'es qu'une arme comme une autre, rien de plus. doesn't juger.